для малышей. Очень красиво оформлена данная книжечка. И внутри у нас представлены животные. И давайте же начнем ее читать. Сказки на ночь. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, Ой, меня кусила оса, и пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. И сказал Айболит, не беда, подавайте-ка его сюда, я пришью ему новые ножки. Он опять побежит по дорожке, и принесли к нему зайку, такого больного, хромого, и доктор пришил ему ножки, и зайка прыгает снова. А с ним и зайчиха мать тоже пошла танцевать спасибо тебе, Айполит. И прибежала зайчиха и закричала, ай-яй-яй, мой зайчик попал под трамвай, мой зайчик попал, мой мальчик попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки, и теперь он больной и хромой, маленький заинька мой. Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал, вон вам, вот вам телеграмма от гипопотама, приезжайте, доктор, в Африку скорее, и спасите, доктор, наших малышей. Что такое? Неужели ваши дети заболели? Да-да-да, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор и болит. Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу. Только где же вы живете? На горе или в болоте? Мы живем на Сенсибаре, в Калахаре и Сахаре. На горе Фернандо Бо, где гуляет гиппопо по широкой лимпопо. И встала и болит, побежала и болит, по полям, по лесам, по лукам он бежит, и одно только слово твердит Айболит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. А в лицо ему ветер и снег и град. Эй, болит, воротится назад, и упала и болит, и лежит на снегу. Я дальше идти не могу. И сейчас же к нему из-за елки и Ипполит верхом, мы живо тебя довезем. И вперед поскакал Ипполит, и одно только слово твердит «Лимпопо, лимпопо, лимпопо». Но вот перед ним море бушует, шумит на просторе, а в море высокая ходит волна. Сейчас Ипполита проглотит она. О, если Горы встают перед ним на пути, и он по горам начинает ползти, а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. О, если я не дойду, если в пути пропаду, что станет с ними, с больными, с моими зверями лесными? И сейчас же с высокой скалы к Ипполиту слетелись орлы. Садись, Ипполит, верхом, мы живы тебя довезем. И сел на орла Ипполит, и Лимбабо, Лимпопо. А в Африке, в Африке, на черном лимбабо сидит и плачет вах, в Африке печальный кипабо. Он в Африке, он в Африке под пальмой сидит и на море из Африки без отдыха глядит. Не едет ли в доктор Айболит? И рыщут по дороге слоны единороги и говорят сердито, что ж, нету Айболит. А рядом бегемотики схватили за животики. У них и солдатиков животики болят. И тут же струсята визжат, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко, бедных струсят. И корь, и дифтерит у них, и оспы, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Они лежат и Горько, горько плачет он и все зовет. Когда же приедет доктор болит. Когда же он приедет? Ну вот, поглядите, какая-то птица. Все ближе и ближе по воздуху мчится. На птице, глядите, сидит и болит, и шляпку и машет, и громко кричит. Да здравствует, милая Африка, и рада, и счастлива вся детвора. птица, и бежит Айболит бегемотиком, и хлопает их по животикам, и все по порядку, дает шоколадку, и ставит, и ставит им градусники, и к полосатым бежит он тигрятам, и к бедным горбатым больным верблюжатам, и каждого коколем, каждого моколем, по коколем, моколем, коколем, моколем, коколем, моколем, почует. Десять ночей Айболит не ест, не пьет и не спит, десять дней подряд он лезет несчастных зверят и ставит им градусники. Вот и вылечил он их Лимпопо. Вот и вылечил больных Лимпопо. И пошли они смеяться Лимпопо, и плясать, и баловаться Лимпопо. И акула-каракула первым глазом подмигнула. И хохочет, и хохочет, будто кто-то ее щекочет. А малютки-бегемотики ухватились за животики и смеются, заливаются. Так что тут мы, так что тупы сотрясаются. Вот и капо, вот и попо, гипопо, гипопо. Вот и еще хотите видео подобного рода, обязательно ставьте лайки. А сейчас спасибо за прослушивание и пока.